What the fuck se întâmplă? Îmi pare rău, acesta este serverul meu, deci nici o înjurătură. Înțeles, îmi pare rău pentru înjurătură. Promit că nu o să se mai întâmple. Ați zis cumva, să mă asterisc, asterisc, asterisc. Nu! Nu! Nu mă duci de nas, fraiere, o să îți iau viața pentru că ai înjurat. <laughs> Incredibil, timpul să-l aduc înapoi. Unde sunt? Stai, ce? Cum ai reușit? Mulțumesc, o să vă dau viața dumneavoastră după 5 zile.